Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Awas, awas, awas. Hati-hati, hati-hati. Nanti kena nanti cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat, cepat. Nanti mau keluar.